ар кандай ядролук реакциялар энергиянын бөлүнүп чыгышы менен же анын жутулушу менен болот баштапкы ядро менен реакцияга кирген бөлүкчөлөрдүн массаларынын суммасы жаңы пайда болгон ядронун жана бөлүнүп чыккан бөлүкчөлөрдүн массаларынын суммасынан чоң болсо анда энергия бөлүнүп чыгат массалык айырма терс болсо анда энергия жутулушу керек ядролук реакция учурунда бөлүнүп чыгуучу энергия ядролук реакциянын энергия чыгышы деп аталат ядролук реакциялардын энергиясын алуунун жана техникалык жактан пайдалуунун методдорун иштеп чыгуу азыркы учурдун эң актуалдуу проблемаларынын бири болуп саналат